бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи миссияи шарқ дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятии меҳргон ва эҳьё ва дастгирӣ маркази тавонбахшии иҷтимоии кӯдакон бо инкишофи махсуси рӯҳӣ ва ҷисмонӣ дар ноҳияи қуводиён сохта ба истифода дода шуд дар маросими ифтитоҳи ин марказ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи қуводиён намояндаи иттиҳоди аврупо дар тоҷикистон девиде касале директори миссияи шарқ дар тоҷикистон рандхирс синф ва намояндагони дигар сохторҳои тандурустӣ ва иҷтимоӣ ширкат варзиданд намояндаи иттиҳодияи аврупо дар тоҷикистон зимни суханронии худ қайд намуд ки кӯдакони маълул бояд ҳамон гуна қабул шаванд ки аз ҷомеа дур намонанд онҳо аъзои комил ҳуқуқи ҷомеа буда ҳуқуқҳои баробар доранд сарфи назар аз дастгирии ҳамаҷонибаи ҳукумати кишвар ва созмонҳои байналмилалӣ аксари кӯдакони имконияташон маҳдуд ба нақзи ҳуқуқҳои онҳо ва дурӣ аз ҷомеа дучор мешаванд чунин кӯдакон аксар вақт рӯҳафтода мешаванд ва аз атрофиён дурӣ меҷӯянд ҳадафи чунин марказҳо беҳтар намудани шароити зиндагии оилаҳои дорои кӯдакони маъюб мебошад номи ман давиде касале ман афсари сиёсӣ дар ҳайати вакилони иттиҳоди аврупо дар тоҷикистон мебошам мақсади асосии ин марказ ин баланд бардоштани донишу малакаи нафарони имконияташон маҳдуд мебошад яъне кормандони ин муассиса кӯшиш менамоянд ки кӯдакон ва калонсолони маъюб дар ҷомеаи мо зиндагии шоиста дошта бошанд айни ҳол зиёда аз 200 нафар кӯдак дастрасӣ ба ин марказ доранд ва инчунин волидайни кӯдакон метавонанд дар бораи ҳуқуқҳои лозима аз ин ҷо хабардор шаванд баъд аз курсҳои омӯзишӣ падару модари кӯдак метавонанд дар хона низ бо кӯдаки худ кор кунанд яъне он чизеро ки дар ин марказ ёд мегиранд дар ҳудуди марказ намеистад ва дар хона баъдан дар ҷомеа низ давом дода мешавад падару модари кӯдаки маъюб пеш аз ҳама бояд аз ягон чиз натарсад ва озодона аз ҳуқуқҳои худ истифода баранд ба ҳамагон маълум аст ки нафарони маъюб аксар вақт ба душвориҳои рӯзгор дучор мешавад маркази мазкур метавонад ки зиндагии ин гуна одамонро хубтару беҳтар намояд намояндагони сохторҳои дигар низ муҳим будани иҷтимоӣкунонидани маъюбон ва беҳбуди шароити зиндагии онҳоро қайд намуданд дар вазъияти хотирмон марказ ифтитоҳ ёфт ёдовар мешавем ки ин маркази тавонбахшӣ барои беҳтар кардани сифати зиндагии кӯдакон тамоми шароитҳои заруриро дорост айни ҳол дар ин ҷо 11 нафар таҳсил мекунанд кормандони марказ имконияти бештари бо ҳар як бемор дар алоҳидагӣ машқу тамрин намуданро доранд кормандони маркази тавонбахшии мазкур на танҳо ба кӯдакони дорои маълулият барои дарёфти зиндагии комил кӯмак мекунанд балки ба аъзоёни оилаи онҳо таълим дода ба онҳо чӣ гуна кӯмак расонидан ба кӯдакро мефаҳмонанд волидайн низ метавонанд саводи ҳуқуқиро омӯзанд ва дар бораи имтиёзҳо ва ҳуқуқҳои фарзандони худ маълумот гиранд маъмурияти марказ дар оянда ба нақша гирифтааст ки бо сохторҳои давлатӣ аз қабили агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкории зичро ба роҳ монад дар вақте ки татбиқоти хона ба хона гузаронидем 893 оила дар бар гирифтем аз он э, ҷиҳат мо ҳозир э, барои сесдучил нафар кӯдак хизматрасониҳои иҷтимоӣ мерасонем аз инҳо 169 нафарашон ин кӯдакои э, фалаҷи майнаи сар ва 171 нафарашон ин аёдат ки аз хизматрасониҳои иҷтимоӣ мо аз хизматрасониҳои ҳуқуқӣ шомил мешаванд аз онҳо баҳра мегиранд аллакай дар ҳамон э, муддати якуним сол э, қариб дар се ноҳия ҳама моя мешиносад аз дурдасттарин ҷамоати ин ноҳияи э, шартуз ҷамоати пахта обод ин як деҳаи искра ки аз мо 65 километр қариб 70 километр дур аст аллакай шунидан кӯдакои овардан доранд лоиҳаи мазкур як қисми кӯшишҳои густурдаи иттиҳоди аврупо оид ба баланд бардоштани иқтидори мақомотҳои маҳаллӣ ва созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти ҳамоҳангсозӣ мониторинг ва татбиқи хизматрасонӣ ва беҳбудӣ дар иҷрои ҳуқуқҳои нафарони имконияташон маҳдуд ва баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ оид ба ҳуқуқҳои маъюбон мебошад миссияи шарқ созмони байналмилалии дания мебошад ки дар самти кӯмакрасонӣ ва рушди иҷтимоӣ фаъолият мекунад ин созмон саъю талош менамояд ки ба одамон ва ҷамоатҳо имкон диҳад то аз буҳрон камбизоатӣ ва эҳтиёҷмандӣ раҳо ёбанд мо дар тоҷикистон аз соли 1997 кору фаъолият намуда ба мардуми ин маҳал дар якчанд соҳаи иҷтимоӣ кӯмак мерасонем мо миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созмонҳои ҷамъиятии равобити зич дошта дастаҷамона бо душвориҳои одамон мубориза мебарем айни ҳол мо бо панҷ созмони ҷамъиятӣ кор карда истодаем онҳо дар якчанд соҳаи иҷтимоӣ кӯмаки худро мерасонанд мо низ кӯшиш дорам ки нафарони имконияташон маҳдуд ба ҷомеа дохил шаванд ва зиндагии хуб дошта бошанд ин корҳоро мо бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва иттиҳоди аврупо анҷом медиҳем дар ин марказ ба 183 нафар маъюбон аз ноҳияҳои қубодиён шаҳритуз ва носири хусрав кӯмакҳои офиятбахшӣ равонӣ ва ҳуқуқӣ расонида мешавад вилояти хатлон аз ҷумлаи манотиқест ки теъдоди зиёди кӯдакону наврасони маълул аз ҳуқуқҳои худ огоҳ нестанд бар асари набуди иттилооти зарурӣ бисьёре аз хонаводаҳо дар навоҳии дурдасти вилояти хатлон бо фарзанди бемори худ танҳо монданд ва намедонанд ки ҳукумати кишвар ва созмонҳои ҷамъиятӣ ҳамеша омодаи кӯмаки зарурӣ ҳастанд барномаи фарҳангӣ ки аз ҷониби тарбиятгирандагони яке аз кӯдакистонҳои маҳаллӣ ташкил карда шуд ба ҳамаи иштирокчиёни ин ҳамоиш рӯҳияи идона бахшид дар фарҷоми чорабинӣ ба ҳамаи кӯдакону наврасон тӯҳфаҳои хотирмон аз қабили бозичаву ашёҳои хониш тақдим карда шуд